እንደግፋለን። መንግስት በአባይ ዙሪያ የሚያደርገውን አገር ተኮር ርብርብ እንደግፋለን እንደግፋለን። መንግስት በአባይ ዙሪያ የሚያደርገውን አገር ተኮር ርብርብ እንደግፋለን እንደግፋለን። አንድ አገር አንድ ጦር፣ አንድ አገር አንድ ጦር፣ አንድ አገር አንድ ጦር፣ አንድ አገር አንድ ጦር፣ አንድ አገር አንድ ጦር፣ አንድ አገር አንድ ጦር ጅራፍ ራሱ ገርፎ ራሱ ይጮኻል። ጅራፍ ራሱ ገርፎ ራሱ ይጮኻል። አመሰግናለሁ። አሁን ለወንድማችን ለአቶ ንጉሴ ወይስ መድረኩ ወይሶ አይም ሶሪ አቶ ንጉሴ ወይሶ ለአስራ አራት ዓመት በካናዳ የኖረ ኦሮምኛ ተናጋሪ ወንድማችን ነው። የሚሰማውን ስሜት አስመልክቶ አጠር ያለ ንግግር ያደርግልናል። amarillo. Dhibee kanan irraa kufis. Dhibee kanan kufis. Yaa Waaqayyoo. Yaa kana. Korona. Korona. kufis. Nurraa kufis. Yaa kana. Korona. Korona. Nurraa تشوف فاش اللي فوق ولا انا وانا موتك هنا في تاجره نوم بررتا والنيانا كورنان وانا موتك يا تاجره بهرك كيسنا ملي القبا እጆቻችሁን ወደ ላይ አንሱ ነው ያልኩት። ኮሮናን መርገም አትፈልጉ? ኮሮና አይረገምም እንዴ? ያ ዋቀዮ yaa Waaqayyoo dhibee kana dhibee kana koronaa koronaa nurraa kaas. nurraa kaasi. yaa waaqayyo ኑራካስ ኑራካስ ያዋቀዮ ያዋቀዮ ኑራፈገስ ኑራፈገስ ያዋቀዮ ያዋቀዮ ብየኬን ራፈገስ ኢትዮጵያ ራፈገስ Jirtu! Jirtu! jirtu jira hacaaluun kanaan beekamu jirtu jira qeerroo jirtu አትፍሩ። እዚህም ቄሮ ስላለ ብዙ ቄሮች አሁን እዚህ ስላሉ ብዙ ቄሮች እዚህ አላቸው። ቄሮ ጅርቱ jira ጅራ ጅራ jira jira ጅራ jira ቄሮ ጅርቱ Jira. Jira jira. ቀረ ጅርቱ ጅራ እህቶችን ወጣት እህቶች ቀረ ጅርቱ ጅራ አላችሁ አለን ኦቦሌስ ኬና ሀጫሉን amma hin jiru amma dabreera garuu waa dhiiseen dabre seenaa guddaa ummataaf seenaa guddaa biyyaaf seenaa guddaa wanti amma wal kenneef sababa isaatiin waan biyya keenya irratti uumame እስረ በላል ሀጫሉን ደብረ ነመቶኩ ሀጫሉን ሀጫሉን ደብሩን ሳ ነሞተ ባዬ አከዶን ጎዱ ሰበርባችስ ማሊፊ seeraaf heeraan namoonni isa ajjeesan gaafatamuu isamaa isaan barbaachisa. Wanti namoonni godhuu barbaachisu kana garuu maqaa haa caalutiin namoonni dhumuun isaanii baay'ee nama gaddiisa. Ani baay'ee gadde haa caaluun du'uusaa haa caaluun ajjeechamuusaa maaliif? Wanti hojjetu waan baay'ee ganaa jira. Hacaaluun ganaa baay'ee hojjeta. Maaliif Hacaaluu ajjeesuu barbaachisa? Maaliif Hacaaluun du'a? Hacaaluun gorsuun danda'amu? Hacaaluun hin deemu? Hacaaluun ittiin hilmamu? Yoo balleessee jiraate balleessaa isaa qajeelchuun hin danda'amu? Kana godhuu barbaachisu haacaaluu ajjeesuun haacaaluu ajjeesuun uf haacaaluu ajjeesuun biyya ajjeesuun haacaaluu ajjeesuun gosa ajjeesuun haacaaluun ajjeesuun Itoophiyaa ajjeesuun. منه آني أرمو نموني نجيب بيتان يوجر تن هند بقرتن آني أرمو تاية أمار من جالت أرمو تاية تكري من جالت أرمو تاية غابيلا من جالت أرمو تاية بيرشامبولين من جالت مالي في وان واقعي هندما أمي waaqayyo jaalalaka nama jaalachuun ಸಭಾಚೇಸು ನಂಬರ್ ಬಾಚಿಸು ನಮ್ಮ ಬಿಯ್ಯಾಚೇಸು ನಂಬರ್ ಬಾಚಿಸು ಬಿಯ್ಯಾಚೇಸು ನಂಬರ್ ಬಾಚಿಸು wantin hundumtu itti waamamnu maqaa tokkoon biyya qabna lafa qabna Itoophiyaa jedhamti. Itoophiyaa jedhamti saniin waamamna. Nu kijibuun nu barbaachisu wal kijibuun illee nu barbaachisu. maaliifi hundi keenna eessaa baate jedhamtee yoo gaafattani Itoophiyaa irraa dhufee യോജാർസിൻ കുർസ് ഗുർഫമ യോബേകാനിസിൻ കുർസ് ഗുർഫമ യോനവം കുർത്തൻ യോനമോൻ നിസിൻ കുർസൻ ഗുർഫമ യോ ഗുർഫമൂൻ അബ്ദൻ أركتني جرين نكيس من رت ركوت نف ركونا ما بيكين رت نفكان غرفة منامون gurra keenyaan dhaga'uu dhabuun ija keenyaan laaluu dhabuun jeefne moona jennee haasa'uu hin dandeenye wallaala malee ajjeefne hin jiraanna jechuun illee hin barbaachisu du'uun keenna boru waan ta'eef boru taraa keenna waan ta'eef kanammoo waan argannuuf amaariffaan akkana jedhama ሰው የዘራውን ያንኑ ያጭዳል። ዋን መፈጫፍ ተሰንሃመት أنا أما إسنيف قفامي تكن كبر ساجد طبي أمارة كيسة أنت جرتد أمتا بيا تكراي جنبو كيسة جرتد أمتا دبو أمتا سمي هندما إردان كي يكنا ولي جراتشون برباتشس والجالتشون برباتشس كمونو يا والجالن يا والجالتين مويتش إنجرو Waljaalachuun barbaachisa. Keessattuu biyya ormaa keessa taanee asitti wal jibbina. Yoo Oromoon tokko karaa kana lixe Amaartichi hin jibbi. Yoo Amaartichi karaa kana lixe Oromichi hin bee'ee jedhame dhageettu sirritti dhageettu gurra qabdu wal jaaladha wal jaaladha እንዋደድ ካልተዋደድን አውሬ ይበላላል። አንድም አንድ እንሁን። አንድ ካልሆን አውሬ ይበላናል ይበላናል። እንተባበር። ካልተባበርን አውሬ ይበላናል። በአውሬ አንበላ። አንድ ሆነን ሳለን እየተከፋፈልን በአውሬ አንበላ። rakkoon uumamee mootummaan Itoophiyaa keessa jiru rakkoo guddaa keessa jira. Asitti homaan hin galu ta'a. Rakkoo guddaa keessa jira. Rakkoo kana bira dhaabbannee waan barbaachisuun gargaarree humna qabnuun wajjin dhaabannee biyya keenya dhaabuun barbaachisa. Yoon ta'in biyya keenya balleessiti. Yoon ta'in biyya yoo kanan godhin yoo kanan godhin as argamuun kenna maaliif as jiraachuun kenna maaliif ምን እያልኳችሁ ነው ያለሁት? መንግስት ብቻውን ምንም ማድረግ አይችልም። የእያንዳንዳችንን እገዛ ይፈልጋል። እያንዳንዳችን በምንችለው አቅም ከመንግስት ጎን ሆነን ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር ማስቀጠል ግዴታችን ነው። ለሻይ አንድ ቀን ሻይ የምጠጡበትን ቡና የምጠጡበትን የአንድ ቀን አንድ ብር ለምኗችሁ ነበር፣ ለምኖን ነበር። ስንቶቻችሁ እያደረጋችሁ ነው? እጅ አታውጡ፣ ግድ የለም እጅ አታውጡ። ለራሳችሁ እንድትመልሱ ነው፣ ለራሳችን እንድንመልስ ነው። አገር መገንባት ማለት ማውራት ማለት አይደለም። አገር መገንባት ማለት ኢትዮጵያን ወዳለው ማለት እዚህ ሆኖ በፌስቡክ ወሬ ማቀበል፣ ወሬ ማመላለስ አይደለም። ልድገመው። አንድ ብሯን እየላክ ነው ወይ? አባዬ እኔ ነው በል ውስጥ አባዬ እኔ ነው አባዬ የሚገደበው ለእኔ ነው በል ውስጥ አባዬ የሚገደበው ለእኔ ነው አባዬ የሚገደበው ለኦሮሚያ ምድር ነው በል ውስጥ አባዬ የሚገደበው ለኦሮሚያ አባዬ የሚገደበው ለአላማ ለአማራ ክልል ነው በል ውስጥ አባዬ የሚገደበው ለአማራ ክልል አባዬ የሚገደበው ለትግራይ ክልል ነው በል ውስጥ አባዬ የሚገደበው ለትግራይ ክልል ነው लापाई लापाई स्टिल लापाई बोलो एर्गी चेरता एर्गी चेरता एर्गी चेरता मैं तो साल मैं तो साल እግዚአብሔር የፈጠረው ሰው ክብር አለ። ሰው የተከበረ ነው። የተከበረን ሰው መግደል መዋረድ ነው። የተከበረን ሰው መግደል ያውም እግዚአብሔር እስትንፋሱ ንፍ ብሎበት የእግዚአብሔር እስትንፋስ ያለበትን ሰው መግደል ወንጀል ነው። وانجلنا سو مجدل وانجلنا سو مجدل وانجلنا وندمون مجدل وندمون مجدل وانجلنا ايتون مجدل ايتون مجدل وانجلنا وانجلنا سو كبرنا سو كبرنا Ethiopia Davis. Ethiopia Davis. Yawa kayo. Yawa kayo. Boto da kenna tek. Boto da kenna tek. Yawa kayo. Yawa kayo. Biya kenna tek. Biya kenna tek. Biya kenna da bersine sitti kenni verra. Yawa kayo. Yawa kayo. Biya kenna tek. Biya kenna tek. Ama çok güzel.